大家好，我是马素汐，今天要跟大家分享的内容跟灵魂家族有关。这个系列会比较长，我会分三期完成，分别是灵魂家族、双生灵魂，还有灵魂伴侣。灵魂家族是一群来自单一原子精华的灵魂，他们有着相似的灵魂起源。这一群灵魂通过在第七维度的银河中央太阳门户进入这个银河系，或者是其他银河系。目前。 有数百万个高等进化的灵魂转世在地表上生活，他们主要是通过我们所在的银河系，或者是仙女星系的银河中央太阳，进入到这个宇宙的。他们利用高维度的光网格在银河系之间穿梭，并从旅途中吸取经验。后来，他们选择在门户星系体验定居的生活。这些星系包括昴宿星团、天狼星、大角星、毕宿五、织女星系等等。 这些灵魂在进化的过程中被卷入了银河系的战争，这是他们来到地球的主要原因。有些灵魂是为了帮助光明势力解放地球而自愿来到地球隔离区铆定圣光的，还有一些灵魂是没有弄清楚风险就漫游到银河系的危险区域，然后落入到地球隔离区的陷阱之中，随即被迫加入转世轮回的行列。灵魂家族成员之间的连接。 是基于他们在第五维度对于自身本质的理解，这种连结也会形成真正的友情。灵魂家族的联结是友情的宇宙原型。灵魂伴侣是一群来自同一个或者两个相邻灵魂家族的成员，他们之间在第六维度通过灵魂层面形成非常深刻的连结。灵魂伴侣则是男女朋友的宇宙原型。当一个灵魂家族的成员。 在第三或者第四维度的世界继续沉降，将自己分裂成一男一女两个对立的极性，这也就是双生灵魂的原型。所以现在大家应该明白灵魂家族、灵魂伴侣和双生灵魂之间的关系了吧？灵魂家族是合一存有在物质世界的化身，灵魂家族是一群共同创造的灵魂。 他们有着类似和共同的生活体验。广义来说，灵魂家族的成员就是我们灵魂层面的兄弟姐妹。这些存有，通常我们第一眼就可以认出他们来。他们在个性之间也是相通的，也经历过类似的灵性旅程。他们可以变成我们一辈子的好朋友。灵魂家族可以说是我们原本真正的家族。我们在地球上经历了很多次轮回，我们的家庭。 都是基于血缘关系构建起来的。在过去五千年以来，血缘家族可以说是人类社会的基础。地球的现任统治者也一直在推行血缘家族的概念，原因之一是要保留他们统治阶级的血族，他们之间的血脉可以互相通婚，从而可以保持特定的秘法能力。另外的原因，就是要让人类接触不到自己的灵魂家族，以及不能跟灵魂家族。 在灵魂层面上建立连接。很多时候，血缘家族的成员不一定是我们灵魂家族的成员，有些人是，有些人则不是。人类目前的社会结构是基于血缘关系家族为基础的，所以很多互动也是在这个基础之上展开。这种基础会产生很多冲突。在现实生活中，我们跟其他星际种子、光之工作者、光战士进行互动时， 也常常会发生冲突，发生冲突的原因是我们身上以前的创伤没有处理好，所以我们在互动时就会常常触发这些创伤。如果我们与自己的灵魂连接足够深，我们就会更有意识地去处理这些创伤，也不会再去回避自己的阴影面，也不会再把自己的阴暗面投射到其他人身上。所以，我们可以把这些冲突。 看作是清理自己创伤面的好时机。同时，只有连接自己的灵魂，才能识别出灵魂家族的灵魂。一旦我们可以从灵魂层面跟所有人建立连接，人与人之间的所有冲突都会消失，进而社会上的各种冲突也会消失。所以，这种灵魂层面的连接是构建一个美好社会所必须的。大家也要知道。 灵魂家族之间的相知相惜是宇宙的常态，对灵魂家族之间这种连接的向往，是地球上人与人之间互动的原动力所在。全世界灵魂家族之间的正面情感交流，可以铆定更多高频能量进入地球的光网格之中，从而提升地球的振动频率。最后要分享一个大家经常问的问题，那就是。 见到自己的灵魂家族或者灵魂伴侣，能不能一眼认出他们呢？我想说，是分情况的。如果双方都跟高我，也就是他们的灵魂，有着很深的连接，那么他们肯定可以第一眼就认出彼此的，因为这种来自灵魂层面的吸引力是非常强烈的。但是呢，如果其中一方或者双方都受过比较大的创伤， 就会比较困难，会感觉到紧张和冲突，也会有强烈的想要逃避的感觉。所以这个时候呢，也要更加努力的去清理自己的阴暗面，才能更早的识别出自己灵魂家族的成员。还想告诉大家的是，我们星际种子的一些灵魂家族的成员，现在并没有在地球上，尤其是那些对我们来说最重要的成员。所以。 若是你还没有遇到他们，也不要着急，多多的跟我们的灵魂去连接，然后我们就可以神奇而又美妙的感受到他们的存在了。